Do jen bildo de la homa coro. Kai se mi desegnas super gi, vi povas vidi che gi iom similas alla tradizia cor formo, Do la coro estas ege grava organo in la homa corpo. Uno el la plei grava, e char gi subtenas nian vivon ciun minuton de ciu tago. Do ni ciu istias che la coro trovigas mese de la brusto corbo, au la spazio enfermita per la ripoi, sed ni esploru iomete pli detale la circavajon. En ci diagramo vi povas vidi che la coro cusas inter la du pulmoi. Do, jen la maldextra pulmo, kai citie esas la dextra pulmo. Kai memoru ke ni staras anta la homo kies koron ni rigardas. Do lia dextra flanko estas citie. Kai lia mal dextra flanco citie. Kai tio eble shenas iomete confusa, konfuza sed antoni longe mi promesas tio farijos natura por vi. Kai vi vidas ke granda e sango vasculo e la supro de la corpo de la coro citie. Do tio plenigas la spazon recte super nia coro. Do super la coro estas grandae sangovasculoi. Kai sube estas tre grava organo nomita la diafragmo. Mi desegnos tion ci tie. Kai la diafragmo effective apartigas la spazon en la toraco, tio estas la supra parto de la trunco, ci tie, toraco, de la abdomeno, o la supra parto, cia trovigas aro da aliai organoi. Ca la trunco estas ci tio tuta spazio, cine? Ca la trunco estas ci tuta spazio, cine? Crome la diafragmo regas vian spiradon, char gi faras che vie pulmoi plenigas cae mal plenigas de aero. Do la coro estas fixita alla supro de tiu muscolo, la diafragmo. Ien. Cae se ni rigardas de la flanco, ni vidos che giuste antau la coro estas osto, nomita la sternumo au la brusta osto cae malantao la coro estas la spino. Effective estas celcae aliae organoi cae histoe in la cercavajo, sed tio suficias por bone kompreni kie kuŝas la coro. Do estas evidente che la coro estas bone shirmata contrao eventualae frappoi cae scuhae de exterre, kai tio estas tre tre bona char kiel mi diris antaŭe ĝi estas ege grava organo sed kion ĝi faras aŭ kial ĝi estas tiel grava nu la koro estas esence pumpilo por via sango ĝi senĉese pumpas la sangon ĉirkaŭ la korpo kai ĝi faras tion pro tri kialoj do mi liberigos io mete da spazio citie do jen tri roloi de la coro. Civi celoi in nia corpo besonas oxigenon cae aliae nutrajoin, cae ili estas liberatae pere de la sango. Do jen eta celo in nia corpo, cae apud gi estas liberatae eta sanguvasculo. Ci Citie. Do la coro circuligas la sangon alla, pulmo, alla pulmoi por oxigenigi, la sango transportas tiun oxigenon al ciui partoi de la corpo, porque la celoe havu tion cion ili besonas. Do ili liveras citiun oxigenon cae alien nutrajoin al nia eta celo do rolo numero 1 estas liveri nutrajoin kaj la celo en nia korpo productas produktas elgetindajoin ekzemple karbonan dioksidon kaj se ili estas permesata e pli kaj pli amasigi nia kompatinda celo sufokijos kaj mortos kai ni ne volas tion. Do la sango forportas tiu in rubo produktoin, kai tio estas nia dua rolo de la coro. Forporti rubo produktoin. Pere de la sango. Kai la tria tasko de la coro, La tria kialo por circuligi la sangon estas char la sango rolas kiel mesagisto. Gi portas messagioin de unu parto de la corpo al alia en formo de hormonoi. Do nia tria kialo estas sendi messagioin en la formo de hormonoi. Do hormonai messagioi. Kai... Cai Hormonoi ne estas la sola maniero lau kiu la corpo comunicijas inter siei partoi. La nervoi, exemple, kiu estas regata de la cerbo, sendas messagioin multege pli rapide, sed nia corpo dependas ancao de hormona comunicado. Do se ni revenas al nia unua bildo, ni povas vidi kelkain grandain sanguvasculoin enirantai kai elirantai la coron kai la coro estas dividita en du aparta in flanco in la dextra kai la maldextra kai memoru ke la dextra flanco estas citie kai la maldextra flanco estas citie do cium de la sango revenas de la corpo chefe per du grandai sangovasculoi du grandai veinoi, en la dextran flancon de la coro do gianiras traci tie, kiu nomijas la supra cava veino, cae de citie, kiu casas sin malanta la coro, cae tio estas la suba cava veino. La coro tiam el pumpas la sangon alla pulmoi por ricevi oxigenon kai liberigi sin de serubo productoin. Kai gi poste revenas en la maldextran flancon de la coro tra citie kai tra citie kai effective estas du aliai vasculoi citie uh, ah, vi ne povas vidi ilin, char ili estas malanta la coro citia. Sed ili estas same kiel citiu flanco. Cai fine, la coro el pumpas la sangon tra la granda arterio nomita la aorto alla tuta corpo. Do citio estas la aorto.